Siyanamukela esidikidikini se-African Voice Global News lapho esithinta khona ezepolitiki kuhlelo ongahlala mpukani. Namhlanje-ke sinengcwethi ebuye ibe umholi womphakathi eh, umnumzana Nqabutho Mabhena. Bamabhena sakwamukela. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe lapha ngibingelele bonke ababukeli balolu hlelo. bamabhena sifuna ukuthinta kakhulu ezepolitiki um e, ikakhulu sikhangela udlame kwezepolitiki ngabe lubangelwa yini udlame kwezepolitiki abantu bonke nje belwa befuna ukuhola umphakathi njalo befuna ukuletha intuthu kodwa bazithole sebesilwa um e, indaba yombangazwe ngihambelana le ndaba yomnotho um e, umuntu nxa efuna ukuthi anothe sikubonile isikhathi esiningi e-Afrika abanengi bangena kumbangazwe njalo futhi indaba yombangazwe kusukela lasemandulo yayivele igxile futhi emnothweni eh labo ke abaphetheyo eh abaphethe uhulumende yibo abaphethe umnotho nxa ke bona sebekhitshwa esikhundleni babona ukuthi umnotho usubaleka ezandleni zabo yikho-ke bezama ngamandla wonke ukuthi bavimbe lo ofuna ukuthi abathathele kufanana lokuthi umuntu akuphuce isinkwa emlonyeni indlela obonakala ngakhona yikho-ke ubona-ke eh abadala abazinkokheli emabandleni eh, <clears throat> ezombusazwe bethatha abantu abatsha eh bebenza amasoja abo ukuthi balwise labo abafisa ukuthi baphume esikhundleni yikho ke ungathi uyakhangela iAfrica yonke nje uzathola ukuthi ukhetho nxa sisiba lalo kufa abantu abantu bayabotshwa eh abantu bayahlukunyezwa kakhulu kwamanye amazwe abantu baqhunywa izandla ukwenza ukuthi bengavuki siyakuzwa siyakuzwa bamabhena sisasekhona lapho-ke sibheke kakhulu kwele zimbabwe ensukwini ezisanda kudlula kwenzeke ukuthi abantu kubonakale besilwa esabelweni semathebeleland south endaweni yasematobo ngabe ilizwe lasezimbabwe likulungele yini ukubamba ukhetho lukazwe lonke ngonyaka ozayo ngoba sibone belola nje iwadi encane um okwenzakala ematobo lensiza kufana lokwenzakala ngo-2000 eh izanu PF ike yahlaziya ukuthi kambe nxa kungaba lokhetho ngomnyaka ozayo ingaphumelela yini izanu PF yasibonda angeke iphumelele yananzelela ukuthi eh lapho esithi thina khona yikho elabalandeli abanengi emakhaya eh ibandla le triple C selingene kakhulu emakhaya yikho-ke i-ZANU PF isisithi yona hhayi lokho ngeke sikuvumele eh sizakwenza iward 2 ematopo south eh le insiza kube yisibonelo ukuthi ngomnyaka ozayo ukhetho luzobe lunjani kanti ke kodwa futhi okumele sikunanzelele eh, oqhakathekileyo ukuthi ilizwe laseZimbabwe liphethwe ngamasotsha ilizwe eliphethwe ngamasotsha iZanu PF ibolekwe umbuso ngamasotsha yikho ke amasotsha ayananzelela ukuthi nxa iZanu PF ingaphuma embusweni lokho abakubambileyo kwezomnotho kuzatshabalala ngoba nxa kungangena ibandla le Triple C ibandla le Triple C lizafisa ukuthi eh ama agreements kumbe izivumelwano zonke ezomnotho ezenziwe libandla lezanupf lohulumeni wechayina lamanye amazwe asempumalanga yeyurophu kumele konke lokho kuthathwe ngamazwe um entshonalanga um nxa kuthatha amazwe entshonalanga umnotho kutsho ukuthi-ke amasosha abengaselamnotho yikho ke besebenzisa izanu ukuthi izanu p f inqobe ekhethweni bona besale belokhu bebambe ezomnotho ngolwasemzini sikubiza sithi lokho yi-deep state sisaselapho bamabhena kwenzakala kanjani simningi iminyaka kunesililo sokuthi um makuyiwa ekhethweni um abantu bathola ukuhlukuluzwa kakhulu abamabandla aphikisayo kodwa kungani ngaso sonke isikhathi beqhubeka bengenelela ukhetho kodwa besazi ukuthi abaphephile kayikho enye into abangayenza eh ngoba kumele baye ekhethweni eh kabula lokho esingathi thina lwasemzini ngama reforms ngoba siyakwazi ukuthi eh iParliament yaseZimbabwe eh kumele iphase ama reforms eh ukuthi ukhetho lubanjwe ngendlela eh eqondileyo kube lokuthula kodwa njengoba ngisitsho ukuthi nxa ukhetho lungabanjwa ngendlela eqondileyo kube lokuthula umbuso uyatshelela kwabaphethe so ukwenzela ukuthi besale belokhu bephethe bebusa ngoba yibo phela abaphethe ezomnotho kumele kuchaywe abantu yikho kwenzakalayo yikho-ke amabandla aphikisayo iminyaka leminyaka bahlala bekhala ngokuthi kube lama-reforms nxa bengayekeli ukuya kuma-reforms amin ukuya ekhethweni i-zanup f izabumba amanye amabandla azongenela ukhetho aphiwe nje izihlalo ezintutshwana endlini yesitshayamthetho bese umhlaba ubususithi wona hayi izimbabwe ilizwe elikhululekileyo ngoba la mabandla aphikisayo akhona endlini yesitshayamthetho ngiyathemba ukuthi njengoba ube washo ukuthi kukhona labo abavikela lokho abanakho okufana nomnotho kodwa-ke kukhona abanye abayibona bahamba lapha ezabelweni abahamba ezigabeni abahlala nabantu ndawonye lapho abayibona baphehla udlame mzuzo bani abayitholayo eh abanye bathola inhlanyelo <laughs> eh abanye bathola inhlanyelo bathola ifertilizer bathola zona lezi zinto njengolwasemzini esidinga ama-freebees abanye bathola ama-tregator um eh, abanye bayenza nje ngokuthi bathanda lelo bandla becabanga ukuthi bayathola ulutho kungabi lezinto abazitholayo kanti-ke siyabona futhi nxa kule nhlangano ezizimele ezifana labo-world vision lezinye inhlangano nxa ziletha ukudla eh njengoba kulendlala ngesimo sezulu eh labo kuyibabamba bechaya abantu yibo ababa ngobokuqala ukuthola kanti ke futhi yibo ababhala abantu ukuthi wena uyathola wena awutholi so-ke yikho nje abakutholayo bayasetshenziswa kodwa-ke siyakwazi ukuthi-ke abayibo eh abathola kakhulu yilabo abaletha izimota esithi ngama-sports vehicles esihlala sizibona zisehla e-airport erobert mugabe international airport abagijima ngazo besakha inkalakatha zezindlu izindlu ezilama-swimming pool siyabonga kulokho siyawuzwa lowo mbono eh ake ngibuze ngithi mina ezabelweni zemakhaya izigodi ziphethwe eh, ngabaholi bomdabu izinduna induna ayikhethwa ngokwepolitiki induna iyazalwa ikuzalela ukuba induna eh, njalo induna ihola abantu bayo ngokulingana kodwa-ke ipolitiki ifike ihlakaze abantu benduna abanye babe ngale abanye babe ngale izinduna ke zona ma sekufike esikhathini esifana nalesi zibahola njani abantu bazo ngokuphepha zibamanyanisa kanjani ukuthi bahlale bemanyane bendawonye ilizwe lezimbabwe libizwa kuthiwa iRepublic eh kalisilo kingdom eh ngamafichane ilizwe lezimbabwe ngokuya komthe wesekelo sombuso 1994 kumele liphathwe ngabantu abakhethwe ngumphakathi, okhansila, o-MP, uPresident, kaliphathwa ngomdlisa, ngosobhuku lezinduna. Eh, eh, i-constitution yaseZimbabwe ithi yona labo bakhangelele kwezomdabu hhayi kwezokubusa yikho-ke uficana uthola ukuthi esigabeni kuyabe kulokhansila kuyabe kulabomdlisa kuyabe kulenduna eh bonke laba abantu kabakhethwanga eh kukhethwe ukhansila kuphela induna eh ibisi sehliswa amandla esingathi ceremonial ukuthi yona isisebenza njengomuntu okumbe njengesisebenzi sikahulumeni yikho sibona izinduna eziningi eh yithi zibonakala angani zingamalunga ebandla elibusayo ngoba kazikwazi ukwehlukanisa uhulumeni lebandla elibusayo um kabaphathanga abantu ukuthi bayatshaya imithetho konke abakwenzayo kuphuma kuhulumeni njalo futhi bona bangaphansi womphathi intambo mbentu minister of local government amabhena kumele kwenziwe into ukuze kuqedwe udlakela okumele kwenziwa ukuze kuqedwe ukudlakela ukuthi kumele sisuke eh kulesi simo esikiso khathesi kwezomnotho kwezombusazwe kumele umnotho ube sezandleni zabantu nxa umnotho usezandleni zabantu ungekho ezandleni zabantu abalutshwana ngoba khathesi umnotho usezandleni zabantu abalutshwana bona ababalutshwana yibo abazama ngamandla onke babambe la ngamazinyo ukuvikela abalakho yikho besebenzisa umbutho esingathi yimilitary besebenzisa amapholisa besebenzisa labantu abatsha ukuthi kuvikelwe umnotho abawuphethe bona bebalutshwana ngezandla zabo yikho-ke umnotho kumele ube sezandleni zabantu bonke umnotho ungaba sezandleni zabantu bonke wonke umuntu uthola ngendlela sonke silala sidlile sonke siyanelisa ukuthi sigeze sigqoke sihambise abantu abethu esikolo sihambe ezibhedlela nxa ukuthi sigula kuzakwenza ukuthi kuphele udlakela oluba khona ngoba sonke silayo inzuzo siyathola ayisibo bantu abalutshwana abaphethe umnotho kuyaphalwa baba mabhena ngapha nangapha eh amazwe asesadek anomkhankaso awuphethe okwamanje ohambisana nokuthi kwesule izitsheso zomnotho ezweni laseZimbabwe kanti-ke labo abethesa eh, ilizwe leZimbabwe izijeziso zomnotho kukhona abakusolayo ukuze bazifake manje njengoba kubonakala kunodlakela kanje zesulwa kanjani izijeziso zomnotho udlakela olwenzakala eZimbabwe lezi jeso zomnotho kakuhlangananga eh izijeziso zomnotho kazange zibe khona kusiba lombhuqazo kusukela ngo1983 kusiya ku1987 eh izijeziso zomnotho zingene ngokuthi uhulumeni weZimbabwe ikakhulu wayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe wathumela ibutho leZimbabwe ukuyancedisa uLawrence Desire Kabila eDemocratic Republic of Congo owayehlaselwa ilizwe leMelika lisebenzisa iRwanda leUganda. Yikho lapho kwaqala khona uhlupho. Kwase kumemetheka ngesizathu sokuthatha amaplazi kuthathelwa abamhlophe. Udlakela esilukhangeleyo khathesi kaluqondananga labamhlophe esingathi thina baphethe izimayini nxa besasekhona abaphethe izimayini kumbe abaphethe umhlaba bamapulazi kodwa eh kuqondane lathi thina esithi uhulumeni okhona akakwazi ukubusa kaphume njoba nje loqaliseni ukuthi kubangwa umnotho yikho ke uhulumeni ophetheyo uthi asingeke sivume ukuphuma sisuke emafutheni yikho ke ngcono sichaye eh isadaka yona i e, lokho ekwenzayo yebo ye e, izijezo zomnotho kumele ziphume kodwa kayisizo izijezo zomnotho ezenza ukuthi umnotho wakithi ubhidlinge umnotho wakithi wabhidlika ngokuthi sasuka salandela uhlelo lomnotho esaluphiwa yi-i m f le-world bank ngo-1991 okuthiwa ngolwasemzini economic structural adjustment program um eh, kutsho ukuthi ngingathi ngamafitshane ama-policies wonke kusukela ngo-1991 yiwo yenza ukuthi kubhidleke umnotho eh i-corruption yenza ukuthi kubhidleke umnotho lokho obizwa ngolwasemzweni kuthiwa yi-nepotism yikho kwenza ukuthi kubhidleke umnotho ngoba kuyaqhatshwa emakhampanini eh eh, eh elizwe okufana la kubo Zupca sebafayo eh okufana labo Zisco Stila sebafayo eh ozesa kuqhatshwe umuntu ngoba umali makhe unguminister kodwa lo muntu evele ngalawo eh, ama-qualifications la ku-o level evele wafeyila yilo uhluphe esilala corruption nepotism uqhutshwa ngamadoda asemafutheni amadoda anamandla amadoda futhi azimisele ukuthi angeke anqotshwe ekhethweni kuzophela kanjani okwakho ukubona kumele ukuthi abantu baziqoqe eh kakulula njoba kwakuvele kungalula la ngesikhathi sempi eh siyakwazi ukuthi iAfrika yonke lwela eh, eh uzibuse kwakungelula abanye balahlekelwa zimpilo zabo eh abanye bahlala iminyaka emide emajele la umgabe nangu wakhe wahlala ejele okweminyaka elithumi kakulula kodwa ke ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi abantu babe yijunde abantu bahlangane abantu babambane eh bekhangele isitha eh elizweni lethu isitha esigqilaza izalwane zonke zezimbabwe yikho kuphela kumele sikwenze ngokwakho ukubona kulula kangakanani ukuthi abantu bahlangane kulesi sikhathi esikuso kakulula ngoba angithi abanye sisuka sibe sesi eh seqa sithokoze eh kweso ngathiwa kumbe sesinamatshomane nxa kuwe imvuthu etafuleni nxa sidobho kunza imvuthwana lathi sesithi into zonke zi-right kanti ke isikhathi esiningi vele thina esibuthi imvuthu yithi esisetshenziswa ukuchaya abantu eh eh yikho ke kungalula eh uhulumeni waseZimbabwe into ayenzileyo eh okumele ngawayenza kwezomnotho eh wakha eh lokho esingathi thina i-intelligence ukuthi uyangena emabandleni aphikisanayo owaphikisayo eh, eh abantu begcine nxa bebumba iqembu uzabona sokuqhamuka leso kulabanye asebesiya ngala abanye sebesiya ngala abanye sebesiya ngale eh kube nzima ukuthi abantu behlangane konke lokhu kwenziwa ngemvutho engizitshoyo ngoba nxa umntanakho kuthiwa uyaphiwa ischolarship ukuthi aye Rhodes University uzabona ngani uhulumeni ukwenzele into emangalisa kakhulu eh eh lawo kusithi hayi bancedisa bambhadala umntwana euniversity kawusafuna ukubonakala lalabo abaphikisana lohulumeni ngoba uthi ucabanga ukuthi umntana nami ngale esikolo uza ngiyaxotshwa soze bambhadalele mina ngivele ngimpofu ngingelamali so ngezinye zezinto ezenzakalayo lakhona lokho ukuthi uyanikwa nje iplazi awulaluthi phambi kunikwa iplazi utshona ugamula inkuni la uzibone usihamba nje um usungani usumkhulu ubonani usumkhulu yilo uhluphe esilalo kodwa-ke kuqakathekile ukuthi abantu sifundisane um ngokwezompangazwe abantu sibambane abantu sakhe ilizwe lethu ngoba into eqhakathekileyo yikuthi sakhe umnotho umnotho ozosiza abantu bonke bezimbabwe yiziphi ke izinhlelo um eh, njengabasopolitiki abangaziletha ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi basebenzele impumelelo yelizwe hhayi impumelelo yamabandla yikho ekuqaliseni ngithe mina uhlupho esesilalo yinkuthi eh indaba yombangazwe eZimbabwe khathesi eh sokungumsebenzi kawusafani abadala abazali bethu belwela inkululeko so ngumsebenzi ukuthi njengoba sisiya ekhethweni luka 2023 ngiyafuna ukuba lilunga lendlini yesichamthetho hayi ukuthi ngifuna ukuthi ngincedise isigodi sami kodwa ngifuna ukuthi lami ngithole i-four by four ngifuna ukuthi lami ngithole amakhuphoni ngifuna ukuthi lami ngilale hoteleni ngifuna lami ukugada ifrematshina kumbe nxa ngithunywa ngisiyemalawi um eh, kumbe ngisiya ngaphi la ngaphi um sokuyikukhangela ukuthi mina ngizuzane akuseyikho lokhuyana ukuthi kuyini okumele sikwenze singabantu sihlangene mina ngibe yisisebenzi ngoba khathesi nxa abantu bekhankasa eh isigaba kasisatsho ukuthi sifuna usibani bani simthume abe isigijimi sethu umuntu sebuya esigabeni ethi mina ngizalenzela lokho lingifake kumele khonokho sikuqede kumele abantu bethi sifuna isigijimi sethu esizabuya sisitshela ukuthi njengoba sikuthumile endlini yesishayamthetho ufike wathini thina yithi esikunika imali njengoba sibhadala intela uyokuthi uhambe endlini esishayamthetho hhayi ukuthi uthi wena uzabuya uzosenzela lokho yikho okunye sekubulele um ilizwe lethu kwezombangazo bese kusiba le nhlangano ezizimele esithi ngama-n g os nxa abantu besiya emhlanganweni bayabhadalwa izimali ukusuka nje enkulumane usemhlanganweni wesidolo sekumele ubhadalwe imali kodwa umuntu uhlale esuke enkulumane nsuku zonke esiye sidolo engabhadalwa ngumuntu imali lokho kwenza ukuthi sekubulele e, e, ezombangazwe nxa sekusukuma e, inhlangano zombangazwe eziyizo ezilombono zithwala nzima ukuthi zihlanganise abantu ngoba okokuqala kazilayo leyo mali yokuthengela abantu ama-chicken licking yokunika abantu osokuthiwa yi-transport allowance kanti-ke thina ogogo sasibabona labokhulu babethatha amakoronabo befaka kuzapho abanye befaka kuzanu kulwelwa inkululeko babengakhangelelanga ukuthi bona bazotholani babefunthi ilizwe likhululeke baba mabhena sisaselapho eh kubazali bethu abakhulula ilizwe eh babephathisa kakhulu kumabandla ayiwona ayilwisana nombuso wobandlululo eh babesazi ukuthi yini abayifunayo babesazi ukuthi silwela umhlabathi phecelezi ngokunye kwalokho ababekulwela singathi ma ngalesi sikhathi esikuso abantu bayazi yini ukuthi yini abayidingayo yini abayifunayo bafunani abantu eh abantu bafuna umnotho ngoba into yokuqala enza ukuthi abantu basukume yikuthi balambile yikuthi kabalamali abantu abatsha ukuthi bahambe lentombi kumbe lamajaha abo ebioscope eh bahambe endaweni zokuvakatsha kabalayo imali kabulamanzi eh sikhuluma khathesi kuyahlala iviki lonke amanzi engekho eh ugesi uyahlupha yizo izinto ezenza ukuthi abantu basukume bese kusiba ke lohlupho lalabo kulabo abaphethe eh okuyibo abahola isikhathi esiningi inhlangano ezizimele abathi hayi kasihlanganeni eh, eholweni ephumula sizodingida indaba lesibona singayilungisa njani lina elingenileyo eholweni selihlele qalwa ukuphiwa eh, eh, eh, singathi ngolwasemzini ngama-gifts yikho engithi mina sekubulele umzabalazo wethu ukuthi sikhulule ilizwe osokusenza ukuthi abantu bese bebona ukuba isiphathamandla eh uzaba ngumuntu ozaba lenzuzo mbe umuntu ozanotha kayisekho lokhana singathi ndwasemzini sacrifice eh sesikhangelela ukuthi mina ngizatholana kuhlala iviki kungenamanzi kuhlala iviki kungenagesi amajaha asakwazi ukujabula nezintombi abasakwazi ukudla okumnandi abakuthenga ezitolo abasemakhaya-ke bona bayakwazi ukuthi yini kahle kahle abayifunayo ngoba kulapho futhi esiyasizwe noma sibona kusiba nodlakela abasemakhaya bona ngabe bathi bafunani iy'nkinga zemakhaya ziyafanana lezinkinga zemadolobheni kungabe kuchiyana ngokuthi emakhaya eh abantu bazafuna ukuyadibhisa inkomo zabo kuswelakala idibha eh babe befuna ukuthi balime eh kuswelakala izulu kodwa ke izinkinga zabo ziyafanana eh uhlupho luba khona emakhaya eh ngesimo somkhathi eh osukhona khathesi ukuthi njengoba ukhathesi modi ngase silungiselele ukuthi kuyalinywa sikwazi da izulu selizakuna eh siqala ukuthi silungisa amasimini silime khathesi umkhathi usujintshile eh lokho esekubizwa thondo asemzini climate change osokwenza ukuthi eh kungasalimeki ngendlela esasilima ngayo kumbe abadala babelima ngayo okwenza ukuthi eh sidonse isikhathi phakathi komnyaka singatholanga isivuno sisendlaleni bese kusithi ke lezi inhlangano ezizimele okumele zinike abantu ukudla lohulumeni bese besithi umuntu kumele abhalise kunobhala webandla lezanu pf kusele ukwenzela ukuthi ibizo lakhe libe khona kulabo abazathola ukudla okunikwa yilezi nhlanganiso lokunikwa nguhulumene yikho so eh, eh, ibandla elibusayo eselibamba abantu ngakho esikubiza sithi thina eh, <clears throat> they are using food as a political tool lokho kudla ngizwa sengathi uthi kuza ngenhlangano ezizimele ziyavuma nazo ukupha ibandla elithile izinhlangano ezizimele nxa zingaqoqa ukudla kumele nxa zisiya ngakithi eh, emzinyathini kumele zifike zifikele enduneni kulapho ke abesikhuma koqala eh abaholi bomdabu uthi hayi lokhu kumele kufikele enduneni abaholi bomdabu yibo kumele bakhangele lokho abaholi bomdabu benxa ufikela enduneni ubukhokheli bezanu PF esigabeni yibo obucontrola induna sekuhanjiswa ke eh, ilist liyane ngikhulume ngayo ukuthi ibhalwa ngusecretary wezanu PF kusela yiba sebesifika besimaphambili sebebinqolonga bebebiza amagama abantu okumele bahole nxa wena ubungahambi umhlangano wezanu PF kusukela ngojanuwari kutsho ukuthi ibizo lakho liyabe lingekho kawusathola siyabonga bamabhena incwethi yethu kwezepolitiki umnumzana ubaba unqaba uthi amabhena siyabonga kakhulu siyatholakala kufacebook african voice global news lingasilandela kufacebook kutwitter njalo sikhona lisilandele njalo futhi kuchaneli ye-youtube nisale kahle